So welcome back to the commando blogs होइन अनि today we are going to Islington college for the spring festival होइन as you guys might know that I read in Islington college in a IT sector है से द्याट अनि आज चाहिँ हाम्रो कलेजमा लाइक स्प्रिङ फेस्टको कार्निभल छ so we are going there अनि it's been a long time like I since talk to camera like this so it's I'm kind of feeling nervous and अलिकति सोसल एङ्जाइटी होइन किनकि there is gonna be there is gonna be a lot of people out there so सिगाइज गाइज देयर है त ट्राफिक्स आर ओभर दिएर होइन टोसल टाढमा होइन I'm not cross the limit होइन यस्तो स्लो जान्छु होइन यहाँबाट हाम्रो गरेको लाइक थर्टीको स्पिडमा है हाम्रो गन लाइक थर्टीको स्पिड होइन किनकि त्यहाँ आर अब ट्राफिक टाइज ओभर दियो म कसम जाँदिनँ क्या यहाँ एक स्पिड अघि एक स्पिड अघि जाँदैन म म्याक्सिमम् यति जाँदै जाँदैन म धेरै चिप काटिसकेको छ मेरो जस्तो आम गरेको थियो अन्त फुल स्पिड नाप्न आज मेरो नाप्न स्पिड नाप्न आज रोकेन यार आज रोकेन बिसभन्दा माथिको स्पिडमै आउँदैन क्या यहाँ Parece mal. So these are the stalls of Islington College. This is this is me. दाइ के भन्नु न आजको प्रोग्रामको बारेमा रमाइलो भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ तपाईँको नाम निर्मल पौडेल हजुर सेमेस्टर कुन semester fourth semester second year all the best आजको प्रोग्रामको बारेमा केही भन्नु रमाइलो भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ अनि सर हजुरले आजको प्रोग्राम बारेमा के भन्नु राम्रो भयो यार आजको प्रोग्रामको बारेमा केही भन्नु न सब्सक्राइब टु कमान्ड ब्लग्स तपाईँ आजको प्रोग्रामको बारेमा केही भन्नु बोल्न मिल्दैन मैले चाहिँ लास्ट भयो त्यो धुलो पनि उडेको रमाइलोले गर्दा हो क्या एक्चुअलमा है भन्नु पर्दा एन्ड इट्स बेस्ट वेदर मेरो पनि so my Vivek brother is in form today के भन्ने होइन जज गर्ने होइन सक्यो कुरा केही ब्रेकअपको बारेमा ब्रेकअप अनि के रिलेसनसिप टिप्स ah, हजुरलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ आजको प्रोग्रामको रमाइलो छ मेरो एउटा फोटो खिचिदिनु त राम्रो होला हामी सब गर्नु त आउनु सब्सक्राइब टु कमान्डो ब्लग म मलाई फसाइएको छ म म यस्तो केही पनि गरेको थिएन मलाई यस्तो फसाइरहेको छ ब्लगको कन्टेन्टको लागि चिताउँदै म केही बोल्दिनँ अब चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ भन्नु न सर भन्नु भर्खरै हल्का फिल भइरहेको हाम्रो कन्टेन्ट बनाउने Follow me on Instagram, Sally Sally. That's the LS, you know, Instagram, Twitter, Twitter, the new house. ससीको कन्टेन्टको लागि म आफ्नो किनबाट नाच्नु सक्छु ए दुबईवाला मेसिन उड्छ iron man in Nepal so my channel was officially hacked hijacked hijacked hijack is a बेला वर्ड मेरो च्यानलको ब्लग क्यामेरा चोरेर भाइले चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ मारुबाग <laughs> this will be a meme. Follow me on Instagram. And there is my scooty there. And we are going to Chachotare. सबै पाइन्छ Sevin abi benim de söyle haberin almanı istiyorsan. Sevin abi. Ani ino sab pehla the evra evra through यति भन्दै चाहिँ आजको ब्लगमा यहीँ गर्न चाहन्छु thanks for watching Kamalo blogs होइन होपफुली